آه آه الماس الماس صبح تا شب کار خالی بستن شب باز میشه چت رو هستن نداره هیچی بی اصلا مزه برکاری بلد ته شو بستن هی میگه از چیزا که داشته از پدر و مادر یا بود تو زباله هست داشت بشین یکم میبری اگه بشی فلان بیسار میبری از زمین کل رد اگه باشه افتخارش تو من ترک میکنم میزنم شیش و هشتو نمیرسی نمیتونی نمیبینی رپ و میبینی که میتونیم و میرسونیم کارو از وقتی که بودم توی رپ بالا میبیجونم همه تونو میرینم بگو داشت بشین یکم پایین آج پول لارید بوده سفر با ماری یزیلافا گهگاهی بری وقتی یلموس دید گرخید و پرید واسه از دست دادن نداری چیز یا بیزون رپ شدی با چاقو و تیزی لاتی نیست بکشی یه مش در بده مهمینه وقت دو طرف در نره اگه لاتی داشت بدون میشی پاره دیدیم دورو برامان بودیم داشت شاره ترسی ندارم از کشیدن ماشه فرقی نداره جلومون هر کی میخواد باشه فرق نداره جلومون من رازی نیست جیبا همه پر بدون دست خالی نیست دی که بازی نیست هنوز رازی نیست وقتی میکشم ما دیگه باکی نیست از این جوجه ها دیدیم ولی ماها سوار و اونا هنوز بیادن ببین وقتی که شدیم توی رب خدا همتون میکنین التماس به ما میدونی که میتونیم و میریم ماها بالا میبینی تو سرعت مثل نور با ما از وقتی که بودم توی رب بالا میبینم. همتون رو میری نمه بگو داشت بشین یکم